muddada furitaanka masjid ibnu qayim ee magaalada hargeysa gaaraan xaafadda maxamed mooge masaajidkan waxaa hirgeliyey walaalo ka mid a ah walaalaha muxsiniinta oo diiday magaciisa in la sheego xafladda furitaanka masjid ibnu qayim waxaa kasoo qayb galay marti sharaf culimo waxaa kasoo qayb galay oo kale mas-uul ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh nuur ugu horeyntiina taariikhda masaajidka waxaa ku dheeraaday imaamka masjidka sheekh mustafe oo ka warramay xaaladuu bilowmaday iyo xaaladuu dhammaaday waxaa oo kale ka hadlay madashaasi marti sharaftii xafladda timi masaajidka ka dhacaysay waxaa ugu dambeyntiina soo xidhay mas-uulkii wasaaradda diinta iyo awqaafta kala socday sheekh nuur abubakar maxamed cabdi gargaar islaamic t v magaalada hargeysa بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى بامهد اسكاله إنه كل ميي بيت كمدة بيت كيسة إلهي سبحانه وتعالى وحان أمهد نقينا أن معداس وينور لما يستري maanta waxaan isugu nimid furitaanka masaajidka ibnuqayim masaajidkan waxaa la bilaabay soddonkii bishii koowaad eh, labada kun iyo labylabaatanka maanta ay taariikhdu tahay eh, bishii sagaalaad labiyo labaatan ayuu inoo soo gebagaboobay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa muxsinkii inoo dhisay masaajidkan in ilaahay subxaana wa tacaala camalkaas quruxda badan uu ka aqbalo masaajidkan markiisii hore asalkiisii hore sheekh cali oo dhinacayga xiga ayaa wuxuu ku waday waddamadaas waxaa la yidhaahdaa deegaankaas hawdka kadibna si sudfaanta maalin kulanimo u sheeg waxaan ku yidhi masaajid baalkan looga baahan yahay hadday suurtagal tahay masaajidkaas nala dhamme oo noo dhis ayna ilaahay subxana wa tacala khayraad siiye arrintan inaga aqbalay masaajidkaas lacagta isoo gaadhay ee shaqaali ii diray waxa weeye boqol kun oo dollar oo masaajidka ah iyo sagaal kun iyo boqol dollar oo lagu qalabeeyey masaajidka gogashiisa iyo mikrofoonkiisa iyo eh, maxaahatay alaabta masaajidka taalla eh, ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo eh, muxsinkaas masaajidka inoo dhisay wuxuu codsaday inaan magaciisa waxba la sheegin laakiin eh, loo soo duceeyo markaa si guud insha allahu tacaala waynu u wada ducaynaynaa si guud insha allahu taala waynu ducaynaynaa eh, masaajidkan waxaa loogu talagalay dadka xaafadda degan inay ka faa'iidaystaan ma aha masaajid ay leedahay koox waxaa iskale dadka muslimiinta ah muslimiintu ka dhaxeeya cid sheegan karta ama koox sheegan kartaana ma jirto cidda ilaahay subxaana wa tacaala marba mas-uuliyadda markaa joogta uu sii dhiibo unbaa waxaa weeye dee sii hayn doonta insha allahu tacaala marka wuxuu noqon doonaa masaajid ummadda muslimiinta ka dhexeeya idinkana waad mahadsantihiin inaad kasoo qayb gasheen xafladdan jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat wbarakaatuhu waan salaamayaa mukhtasharafta qiimaha leh ee ka soo qayb gashay xafladdan barakaysan ee iftitaaxa loogu samaynayo masaajidkan cusub ee ibnuqayim ee xadhigga laga jarayo maanta ee la furayo waxaa sidoo kale gaar u salaamaya sheekh cali oo ah yacnii xubintii ugu muhiimsanayd ee ka soo shaqaysay ee suurtogelisay in masaajidkana dhismo goobtan u baahanna uu ka dhismo ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuu saaro sheekh caliyow allaa ku barakeeyo waxaan u ducaynayaa muxsinkaa khayrka qaba ee magaciisa qariyey ee masaajidka dhisay ee lacagtaa boqolka kun ee dollar iyo ka badan beydka ilaahay u huray ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay jannadii firdowsa allaha geeyo dembigiisana allaha dhaafo waalidkiina allaha u dembi dhaafo maalkana allaha u barakeeyo caafimaadkana allaha ugu taam yeelo allaha ugu dhammaystiro waa tijaaratun maca allah ilaahayna subxaana wa tacaala la tijaaradeeyey bangiga ilaahay buu dhigtay lacag buuran ayuu bangiga ilaahay dhigtay oo ugu talagalay inuu iska sii horaysiiyo oo ay bangiga ilaahay u sii taallo oo ilaahay masaajid jannada uga dhiso waa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisku wuxuu ku yidhi man banaa lilaahi beytan qofka ilaahay guri u dhisa bana allaahu lahu beytan fi ljanna uu kama qaala calayhi salaatu wasalaam isagana ilaahay baa guri jannada uga dhisa isagana ilaahay ayaa guri jannada uga dhisa ilaahai subxaana wa tacaala guri jannada ha uga dhiso innagana allah inoo dhib yareeyo inaynu masaajida dhisno madarisada dhisno wax dadka anfacule aynu dhisno masaajidkuna sidaa sheekh mustafa uu sheegay maaha meel la kala leeyahay waa beytu kullu taqiyin wey beytu kullu taqiyin wey abudardaa ilaahay raallia ah ah ka ahaadee wuxuu yidhi samictu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh almasjidu baytu kullu taqiyin masaajidku waa guriga mid kastaoo ilaahay ka cabsaday gurigiisa weeye watakafala allaahu liman kaana almasjidu baytahu ilaahayna wuxuu u kaala qaatay qofka masaajidku beytkiisa yahay ee guriga ilaahay guri ka dhigta birawxi waaraxma naxariis iyo raxmad baa ilaahay u kafaalo qaatay waaljawaasa cala iyo inuu jidka siraad ka gudbo oo si fudud uu ku dhaafo ilaa ridwaan illaahi ila aljanna raalli ahaanshaha ilaahay uu sii gudbo jannana uu sii gudbo markaa maadaamuu beytu kullu taqiyin yahay cidimo kale lahaa muslimiinta ehlu qiblaha ah ayaa wadale loogu talagalay inay ku wada cibaadaystaan dadka xaafaddana ee masaajidkan ilaahay u keenay masaajidku madarisad buu leeyahay laba galaasoo madarasada xagga dambe kaga yaalla masaajidkii iyo meeshii qur-aanka lagu dhigan lahaa baa ilaahay isu saaray ee jamacadda jimcana ay ku tukan lahaayeen waxa saarani marka koowaad waxa weeyaan inay masaajidka cibaado ku camiraan ilaa masaajidada laguma talgelin wax kale lagu camiro ninkii geela ka yaboohiyey ninkii adhiga ka yaboohiyey nebigu waa habaaray calayhi salaatu wasalaam waxaanu idhi fa almasaajida lam tubna lihaada masaajidada kaa looma dhisin buui waxaa looma dhisin kii ganacsi ku ganax ganacsadeena alla kuuma barakeeyo dhaha buu yidhi nebigu calayhi salaatsalaam masaajidada cibaado ku camirno dadka xaafadda waxaan ka codsanaynaa inay masaajidka cibaado ku soo camiraan culimmadana waxaan ka codsanaynaa inay cilmi ku camiraan oo duruusta iyo muxaadaraadka iyo wacdiga iyo waanadu ay ka socoto iyo towjiihinta iyo irshaadinta dadka laga tawjiihinaya ay ka socoto inay dadka ilaahay baday ee xaafadda iyo deegaanka iyo cid kastoo waxaysaaba ka shaqayso masaajidka sidii loo ilaalin lahaa nadaafaddiisa loo ilaalin lahaa adeegyadiisa kale loo ilaalin lahaa looga ilaalin lahaa ma garanaysaa in wakhti wanaagsan laga addimo oo xilliga eedaanka la ilaaliyo oo xilliga salaadda la gelaya la ilaaliyo oo dadkaysa socodkooda iyo waxa weeyaan kolba inta waxa weeyaan lagu tujin karayo la ilaaliyo dadkuna masaajidka ay ilaaliyaan intaasaan kula dardaarmaya wasala allahu calaa muxamed sal slam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina ilaahay subxaanahu watacaala ayaynu mahadinaynaa allah muncimkaa ee inoo nicmeeyey ilaahay subxaanahu watacaala nicmooyin waaweyn ayuu inagu galladay oo ina siiyey oo la rabo ilaahay subxaanahu watacaala inaynu ugu mahadnaqno wamin tilkum nicma nicmooyinkaa waxaa ka mid ah inaynu maanta ilaahay subxaanahu watacaala soo beegay oo furitaanka masaajidkeennan ibnulqayim oo uu inoo hirgeliyey axad ulmuxsiniin oo magaciisa qariyey arintii ilaahay subxaanau watacaala aanuga baryano ilaahay inuu ikhlaas uga dhigo kana aqbalo hantada intaa leeg ee boqol kun karo dhaafaysa ee masaajidka uu geliyena meeshuu kasoo saaray meel khayr badanwax khayr badan ilaah ugu bedelo jannooyinkiisa ilaahay subxaanau watacaala ha ku casuumo abaalmarinta weyni waa ilaahay subxaanau watacaala dadka aakhiru ku siinayaa iyo ikhwada inoo soo xidhiidhisay xaaji cali iyo maaragtay sheekh mustafa imaamka masaajidka dhammaantood baa arrintaas ay hirgeliyeen oo runtii wax weyna ah waynu ugu mahadnaqaynaa walaa yashkur innaas lam yashkur illaah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka yidhi fii shani masaajid isagoo ka hadlaya fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi waalasaal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لبضع رنت وحي نوسو كوبيان masaajidada maxaa loo dhisay maxaase lagu qabanayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ihi fii buyuutin aqale dhexdood ayuu iftiinkaasi ka baxaya suuratu nuur weeye suuraddu ayadda ka horraysa nuurkiibay ka hadlaysaba adina allaahu an turfaca ilaahay subxaana wa tacaala uu idmay oo uu amray in la kor yeelo koryeelitaanka macnaheedu waxa weeye masaajidadii in la ilaaliyo oo maxaa la yidhaahdaye xisan wa macnanba loo ilaaliyo masaajidka sidaynu arkayno xisan aad baa loo qurxiyey aad baa looga shaqeeyey aad baa loo hagaajiyey wadalika wa min rifcati almasaajid masaajidoo la kor yeelo ayay ka mid tahay waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub marka fii buyuutin adina allahu an turfac ilaahay subxaanahu watacala in la kor yeelo ayuu amray xisa loo kor yeelo dhismahooda la hagaajiyo sidanoo kale wa macnan loo kor yeelo acmaashii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qaban jiray masaajidkiisa ku qaban jiray lagu qabto lannu se la wada soconna nebigu markuu magaalada madiine soo galay camalkii ugu horreeyey uu qabtay waxay ahayd inuu masaajidka nabowiga uu dhiso markuu masaajidka nebigaa dhisay halkaasuu dabeeto nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka bilaabay maxaa la yidhaahdaa iyay acmaashii marka doorkii masaajidka nebigu haddaynu u fiirsanno waxay noo soo baxaysaa masaajidku qiimaha uu islaamka ugu fadhiyey qolihii shuuraada fadhiisan jiray oo islaamka halkaasaa lagu xukumi jiray halkaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha waaweyn hadday duulimaad tahay iyo hadday arrimo dhaqaalo tahay iyo hadday arrimo bulsho iyo jimaaci tahay iyo wax walba nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku goynayey masaajidka ayuu ku goynayeen marka fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu magaca ilaahay subxaanahu watacaalana lagu xuso waana almasaajida lilah masaajida ilaahun baa lagu talagalay inuu xuska ilaahay subxaanahu watacaala badiyaan ganacsi iyo beyc wacni waa waxa dadka mashquuliya ee ugu badani waa adduunyada weeye marka adduunyadaasi ka mashquulin mayso xuska ilaahay subxaanahu watacaala iyo salaada inay ku ogaan oo xiliyooda ku maaragtay xilligeeda ay ku ogaan oo ilaaliyaan wa iitaa'i zakaa iyo zakada inay ku bixiyaan ilahay wuxuu ku soo gebagabeeyey yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluub waalabsaar sidaa waxay u yeelayaan oo ay adduunyadii uga tegayaan oo ay aakhiradii masaajidka u doorbidayaan waxay ka baqayaan maalin ay indhuhu iyo wadnuhuba uu sogrogayo macnaha maalinta qiyaame cabsiga kaga jira daraaddeed ayay maxaa la yidhaahdaa ayay arrintaa u yeelayaan marka walaalayaal masaajida shanigooda saasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u weyneeyey innaga dadka xaafadana nasiib bay maanta heleen masaajidkaa loo dhisay dee waxaa la doonaya inay soo camiraan oo acmaasha ku camiraan oo cibaadaadka ku camiraan masaajidada hadday maaragta u badan yihiin ay noqon marka aqinka in la soo buuxiyey dee waxaa lagu talagalay aadaanka masaajidka in lagu soo galo oo dadka guryaha joogay iyo dadka maaragtay meheradaha joogay iyo dadka shaqaynaya dhammaantood markay adaan maqlaan in masaajidka soo qabtaan baa lagu talagalay oo xilligaa masaajidka ay u qastaan marka masaajidka in la cabiro salaadaha koor iyo salaadaha kadibba ayaa la doonaya si masaajidka nebigu calayhi salaatu wasalaam arbaca wa saaca uu camirnaayo uu furnaa ayaa la doonaya masaajidkana arbaca wa saaca inuu shaqeeyo dowrka masaajidka markaasuu soo muuqanaya ikhwadaa dhisan waxaan ugu bashaaraynaa xadiidkii walaalkeen xasan qorna baynu akhriyay min bana lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna riwaayadaha qaar waxaa ku taallay walow ka mifxasi qaaa shimbirta alqaaa la yidhaahdo oo shimbiraha yaryar ka mida buulkeeda in leegoo masaajida hadduu qofku dhiso ilaahay subxaana wa wuxuu ga dhisayaa isagoo kale jannada marka isagoo kale intaasoo kaa la siinaya macnaheedu maahee oo magacunbay iskaga mid yihiin ilaahay subxaana wa jannada aqal umaaragtay wanaagsan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu jannada uga dhisayaa marka ilaahay subxaanahu watacaala ayaynu ku mahadinaynaa awalan wa aakhiran walaalaha ku dadaalay masaajidka ee ka shaqeeyey iyo kuwa maaragta hadda ka shaqayn doono dhammaantoodna iyagana waynu u mahadnaqayn intaasaan kusoo kabayna wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu aad buu salaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamaynaa culimmada meesha isugu timid iyo wasaaradda awqaafta waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinaynaa sheekh cali iyo mustafe iyo muxsinka magaciisa qariyey ee masaajidkaa noo dhisay khayrka leh insha allah waxaan anaguna ballan qaadeen haddaan nahay dadkii xaafadda deganaa inaan masaajidkaa ilaalino nadaafadiisana ka shaqayno waxtarkiisana insha allah waanu ka qayb qaadano aad baanaan ugu mahad in kastoo ka qayb qaadatay dhismaha masaajidkaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مرتي شرفت دمانتود علماء iyo sayid sheekh cali iyo ninkii dhisay masaajidka xaajiga dhisay ilaa raallaha ka noqday isagii waalidkiiba sheekh mustafa aimatul markiis baa iyaguna ii muuqda dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay subxaanah watacaala waxaa loogu mahadnaqo waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanah watacaala guri loo dhisay dartii oo ujeeddada loo dhisay inay tahay ilaahay tabaaraka watacaala libtiqaa'i mardatillaah amba ka muuqataba ikhlaaska marka horeba qof bixiya waxooga yaroo adduunye ah ayaa in magaciisa la sheego shardi uga dhiga laakiin waxaan aad iyo aad runtii wax loogu farxaa oo ilaahayna subxaana watacaala aan ka baryana inuu dadkaasoo kale inoo badiyo in qof kharashka intaa leegiya maalka intaa leegiya hantida intaa leeg intuu bixiyo uu yidhaa magacayga yaan la sheegi waxaan leenahay waa tijaaratan lan tabuur ilaahay subxaana watacaala waxaan u baryaynaa inuu ka abaalmariyo ilaahay subxaana watacaala oo uu raalli kaga noqdo oo ilaahay ku xifdiyo subxaana watacaala taas markaan ka soo noqdo xagga mahadnaqa qofka ka soo shaqeeyey sheekh eh, soo xidhiidhay arrintaasi isagoona inala fadhiya waxaa leenahay jazaaka allahu khayra aljaza wa allahu ilayk haddii aan u noqdo hadalkii sheekha runtii hadal wuxuu ahaa aad iyo aad sheekh mustafa imaamka masaajidka in la wada leeyahay inuu iclaamiyo iyaduna waxa weeye arrin aad iyo aad loogu farxo oo ilaahay loogu mahadnaqo tabaaraka watacaala maanta walaalayaal seen dareemayna ambaan wada ka jira laakiin masaajidkan ilaahay subxaana watacaala dartii loo dhisay waxaa runtii aad iyo eh, aad kelmad aad u qiimo badan ah in eh, aan la kala lahayn waayo waxa weeye ana almasaajida lilah ilaahay baale jalla wacala cilmigaa lagu camiraya dacwaddaa lagu camiraya cibaadada lagu camiraya ummadda oo dhan baa ka faa'iidaysanaysa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa jalla jalaaluhu inuu dhammaanteenba Eh, kasoo qaybgalka inoogu naxariisto dadkii arintaasi hirgeliyey eh, ninkii dhisay jazahu llahu khayran xaajiga dhisay iyo eh, sheekh cali oo isaguna soo xidhiidhiyey imaamka isaguna intaa ku dadaalayey iyo culimmada dhammaan iyo martidaba waxaan leeyahay ilaahay jalla jalaaluhu cama nawaaluhu inaynu u barayno in masaajidkaasi uu hana qaado uu tacmiirkiisa madarasadiisa iyo cilmigiisa ou noqdo kii laga faa'iidaysto ilaahay subxaana watacaala arrintaas wuu karaa inahu weliyu dalika waalqaadiru calayh wsala allah wslm wbaarak calaa sayidina maxamed asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ilaahay baa mahadleh marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa muxsinkaa magaciisa qariyey ee masaajidkaas soo dhisay waxaa kaloo isna mahad gaara siinaynaa sheekh cali oo suuro geliyey dhismaha masaajidkan anigoo ku hadlaya magaca shirkaddii dhistay ee hanaqaad construction company waxaanu maanta ku wareejinaynaa faraha imaamka masaajidka sheekh mustafe iyadoo isku soo beegantay furitaankii masaajidka iyo wareejintii furaha iga gudan sheekh mustafe aad baad mahadsan tahay khayr badan oo idin rajaynaya jasakum bismillahi raxmaan raxiim shirkadda xanaqaad construction ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo dhisankaa quruxda badan iyo wakhtigaa quruxda badan way bixiyeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyo waanu aragno iyagoo masaajid badan dhisaya sheekh mahad baa inaga maqan oo safar ku maqan marka insha allahu tacaala cabdiqaadir baa injineer cabdiqaadir baa ka wakiila marka ilaahay subxaana wa tacaala dhammaan ha barakeeyo waanu ducaynaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayra بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أولا الإخوة الحاضرين أحييكم تحية أحلى من العسل وأطيب من العطر وأرح من المسك ولن تستطيع السماوات والأرض أن تحملها إذا عرضت لها وهي تحية الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bacda ataxiya awaddu an ashkur alakh almutabaric almuxsin صaaxibu اlmasjid ibn اlqayim aladi bana hada اlmasjid aljamiil kama tarownahu nashkuruhu wanas'l اllaha subxaanaه wa tacaala an yajcala fi miisaani xasanaatih ونقول له ما قال حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة هذا يكفي لأخينا وهذا المحسن الكريم الذي بنى هذا المسجد مع كون الحارة ماسة شديدة لمثل هذا المسجد نشكره ونقول له جزاك الله خير وجعل الله في ميزان حسناتك وكمان نشكر الإخوة الشركة مقام التي بنت هذا المسجد الجميل ونسأل الله سبحانه وتعالى كمان أن يجعل في ميزان حسناتها ولكل من من ساهم في بناء هذا المسجد من قول وفعل وبناء وأخيرا نشكر الأخ شيخ علي الذي كان سببا في هذا لبناء هذا المسجد وكمان نشكر الإمام شيخ مصطفى حفظه الله ونقول لهم جميعا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى بمهاد اسكاله إمامك مساجدك علماء الدينك odayaasha xaafadda dhallinyarada macalimiinta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi ilaahay subxaana wa tacaala baa mahad leh ina soo waafajiyey inaynu ka soo qayb galno masaajidkan furitaankiisa qiimaha badan leh sidan quruxda badan le loo dhisay si dadka muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala uga caabudaan kelmadda koowaad ilaahay subxaana wa tacaala baan mar walba ugu mahadnaqaynaa nimcooyinka faraha badan leh siiyey ee nimcada masaajidkani ay ka mid tahay iyo masaajidada kale ee faraha badan leh maanta hargeysa waxaa ka dhisan ku dhowaad ama hareeraheeda siddeed boqol oo masaajid maasha allah dalkana tiradiisa badda ilaahay baa subxaana wa tacaala laga helaa ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa walaalka muxsinka ah ee magaciisa qariyey ilaahay subxaana watacaala risiq barakaysan oo halkii uu ka soo saaray wax ka khayr badan loogu bedelo baan ilaahay subxaana watacaala u weydiinaynaa aakhirana kii ilaahay subxaana watacaala tacaala gurigu jannada uga dhiso sida nebigu ka warramay sala allahu calayhi wasalam man banaa masjidan lilah bana allahu lahu beyta fi ljanna ayaan ilaahay subxaana wa tacaala uga rajaynaynaa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa oo leenahay allah idin barakeeyo miisaanka xasanaadkana haidinku daro sheekh cali oo runtii kasoo soo shaqeeyey barnaamijka oo wakhti badan geliyey iyo imaamka masaajidka sheekh mustafe khaalidi jazaa ullahu khayran oo isaguna ku dadaalay masaajidku siduu u dhismi lahaa iyo shirkaddii dhistayba runtii dhammaantiinba ilaahay subxaana wa tacaala haidin barakeeyo waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala muraadkooda adduunyo iyo aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala uu fududeeyo eh, mahadnaq kadib iyo duco waxaa kelmadda kale ay daaran tahay eh, ka wasaarad ahaan waxaan fududaynay in masaajidka halkan laga dhiso iyo masaajidada waddankaba wixii runtii wasaaraddu ay la qaban kartana eh, way ku dadaashaa hadday noqoto kutub iyo hadday noqoto allahuma salli calaa maxamed waxyaabaha kale ee looga baahdo waxaan ku soo koobayaa wakhtigoo iska gaaban masaajidku mar haddii laynoo dhisay wuxuu u baahan yahay inaynu camirno tacmiirulmasaajid ama tacmiirulmasjid baa laynaga doonaya baarak allahu fiikum waxaynu ku camiraynaa afartii camal ee nebiga sal allahu aleh wasalam masaajiddiisa ka socon jiray ee ahaa cibaadadii oo inaynu cibaadadii ku soo camirno oo dadka jiiraankii ay safka iyo safafka masaajidku uu leeyahay ay soo buuxiyaan oo salaada ay soo camiraan iyo in eh, waxa weeye tacliin masaajidka laga oogo oo waxbarasho laga sameeyo oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga ay horeeyaan in lagu dhigo iyo wixii la xidhiidha iyo in dacwad laga camiro oo masaajidka dadka lagu soo xidho oo ilaahay subxaana wa tacaala dacwaddiisa laga fidiyo iyo khidmadii ay masaajidka iyaduna ka jirto oo dadka duyuufta iyo martida lagu soo dhoweeyo loo khidmeeyo iyo dadka da-da iyo cid kasta afartii calam- camale nebiga sal allahu alay wasallam masaajidkiisa ka socday inaynu ku camirno ayaan soo jeedinayaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا اللهم أصلح أخلاقنا وعلماءنا وأمهاتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى اللهم أصلح أخلاقنا اللهم أصلح أخلاقنا ولوالدينا ولمشايخنا allah subxaana watacaala masaajidka ka dhiga masaajid cilmiga ee khayrka lagu camiro masaajidka ilahay kuwa cilmiga iyo akhlaaqda iyo cilmiga culammada iyo akhyaarta lagu camiro ilahay ka dhigo ilahay khaatimada inoo hagaajiyo madal khayr qaba ilahay inoo sugo dalka diinta ilahay inoo xiftiyo kitaabka iyo sunnada ilahay ku xiftiyo ilahay subxaana wataala camalkeenna allahuma alcilmi waalakhlaaq اللهم العلم والإخلاص والثبات على الدين على السنة إلى سبحان اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة اللهم العلم والإخلاص والثبات على الدين اللهم اصلح أخلاقنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا اللهم اصلح اخلاقنا اللهم اصلح اخلاقنا اخلاق العلماء المسلم ilaahay subxana wa tacala sheikhii inoo dhisay ilaahay subxaana wa tacaala isna camalkii